Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, 7 Uhr früh. Zeit für den Montagswitz. Ein Rollifahrer, ein Blinder und ein Tauber sitzen so zusammen und grübeln, was sie so machen könnten. Und plötzlich sagt einer von den drei, hey, habt ihr schon gehört? Es gibt in Lourdes heilendes Wasser. Sagen wir, ah, das ist sicher ein Blödsinn. nein, das glaube ich nicht. Na, aber bestimmt wirklich Ihr habt es gehört. Okay, gut. Schauen wir uns das an. Sie schnappen sich die Handys, buchen sofort am Flug, am nächsten Tag. Sie landen in Lourdes, steigen aus dem Flugzeug, es hat gerade geregnet, die Landebahn ist nass, ab und an gibt es ein paar Wasserpfützen, worauf der Taube sich denkt, ja, yeah. er schüttelt sofort los, kniet sich hin zu so einer Pfütze, befeuchtet sich die Hände träufelt sich das Wasser auf die Ohren. Wir anderen beiden gespannt wie ein Pfizipfeil, was jetzt passiert. Plötzlich springt er hoch der Taube und schreit rum und hört, Alter, die Turbinen, ich höre die Turbinen, die Vögel, ich kann hören, ein Wunder! Der Blinde denkt sich, geil, los sofort, stackst er los mit seinem Stock, tak, bis er im Wasser steht, kniet sich hin, macht sich die Hände feucht und wäscht sich damit die Augen. Und alle warten wieder wie gespannt. Plötzlich, oh Mann, die Sonne, der Himmel, ich kann's sehen! Wuhu! Der Oliver denkt sich, geiler Scheiß! Er kurbelt drüber, rein in die Pfütze, beugt sich vor, macht die ganze Hose nass und fahr wieder raus. Ich glaube, das passiert ist. Er hat neue Reifen. Der Montagswitz. <laughs> Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da. Erzählt den euren Freunden und ich bin sicher, der, euer Start in die Woche ist ein lustiger. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Montagswitz. Ciao.